Aku titipkan salam Untuk baginda Nabi Sang penerang lah panutan lah idaman Hanya syafaatmu yang kuharapkan kerelaan hati Tuk selalu memujimu baginda Nabi Engkaulah sang Nabi penuntun kami ke jalan ilahi Ya sempurna dan ajarannya Nabi Muhammad Ibn Abdillah Ya Habib Allah Begitu rasulallah